Cinema FV Η εφαρμογή Cinema FV5 είναι μια επαγγελματική εφαρμογή βιντεοκάμερας για φορητές συσκευές που μας παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες και λειτουργίες επεξεργασίας βίντεο. Τα βασικά χαρακτηριστικά της συνοψίζονται στα εξής. Όλες οι βασικές παράμετροι ενός βίντεο είναι ρυθμιζόμενες και εύκολα προσβάσιμες. Η αντιστάθμιση έκθεσης, η επιλογή ISO, η λειτουργία εστίασης, η ισορροπία του λευκού και η λειτουργία προγράμματος. Οι παράμετροι των αισθητήρων της συσκευής είναι δυνατόν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εγγραφής του βίντεο. Επιτρέπει την προσαρμογή της εστίασης κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Παρέχει προηγμένες λειτουργίες για το σκόπευτο της οθόνης, καθώς είναι διαθέσιμα ιστογράμματα RGB και φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Παρέχει δυνατότητα εγγραφής βίντεο 4K UHD στις συσκευές που το υποστηρίζουν.